Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Eric, soy el CEO del proyecto Armaga FX y hoy os traigo un vídeo muy especial. Hacemos eh, entrevista al jefe de departamento de desarrollo de la plataforma ATAS. De hecho, ya es la segunda entrevista que hacemos con, equipos, eh, con el equipo de, la plataforma. Si queréis eh, ver la entrevista que yo hice en enero de 2018 con Denis, jefe de de departamento de marketing y ventas, podéis clicar en la tarjeta que aparecerá aquí o aquí y sin tardar más, vámonos a la entrevista. De hecho, se me había olvidado de deciros que la entrevista estará en ruso. Eh, obviamente Andrei no habla, eh, no habla español, así que si queréis enteraros ¿no? <laughs> de, qué, de qué hablamos, por favor, eh, activad eh, subtítulos en el panel inferior. Так, Андрей, привет, привет. рад познакомиться. Да, взаимно. Ну давай немножко пообщаемся. Э, давай расскажи немножко о том, э, во-первых, э, какую роль ты выполняешь в компании, mm -hmm. да, чем ты конкретно занимаешься, зона твоей ответственности, вот, и э, расскажешь немножко ну, о себе. А, я являюсь руководителем разработки угу. компании World of Flow Trading. А, то есть я руковожу разработкой, руковожу программистами и отвечаю за внедрение каких-то новых э, функций, исправление каких-то проблемных мест. Ну, то есть все, что касается IT, угу. это подо мной. Ну, то есть я правильно понимаю, ты являешься тем человеком, который создал э, платформу TAS как бы с нуля, да? да то есть ты... Да. Окей, окей. А, как, как, ты, пришел... как ты пришел в мир трейдинга? Почему, почему трейдинг? Как ты с ним ну, познакомился? Ну, трейдинг, во-первых... Сколько лет э, назад э, это было? Это было лет, э, лет, наверное, 15 назад. Да. То есть начиналось все, наверное, как у многих с Форекса. То есть mm-hmm. это был MetaTrader. Mm-hmm. То есть мы там э, учились ну, пошел обучаться там в дилинговый центр, да. научился Форексу, понял там, что там, графики, что там и так далее. Угу. Потом, а, так как меня, в принципе, я интересуюсь программированием, да, да. со школы, а, начал писать какие-то там индикаторы, скрипты для MetaTrader а, да. Да. MQL. Твой первый код, который ты написал в жизни, сколько лет тебе было, когда ты написал свою первую, первую строчку кода? Свою первую, да. не касательно трейдинга? Нет, вообще. А, ну, лет, наверное, 14. 13. 14 лет? Да, да. А что это было за язык программирования? Это Помнишь? был э, Visual Basic. Да. Вот, это там... <laughs> О чем была программа? Что это было? Честно говоря, не помню. Там какая-то математическая была задача. Ну, то есть ты еще школьником, 14 лет ты еще школьником был? Да, это был э, восьмой класс, Откуда да. интерес э, к программированию? Почему ну программирование? Ну Почему ну, у нас э, с детства, в принципе, был компьютер, и э, ну, как-то ну, интересовало с детства, я не знаю. Но душа, почему, душа почему, не рисование? Почему, почему ты не стал рисовать? Почему Потому что программирование это такой более э, точный, какой, точная какая-то область, да, где ты можешь научить машину делать то, что ты хочешь. Да. Рисовать ты можешь рисунок, э, конечно, ты выразишь э, какие-то свои эмоции, да, но да. программирование такой более формальной э, области, поэтому, наверное, она мне нравится. Ну, это, наверное, какой-то нужен склад ума определенно, да? Тебе, наверное, хорошо дается математика, может быть, или... или а, ну или... да, в целом я и учился. гуманитарий там... или Нет, нет, технарь? я на физмате учился, угу. вот, э, поэтому все, что касается техники, э, каких-то точных наук, вот, оно меня привлекает и Когда... интересует. Э, потом ты заинтересовался, то есть ты со школьных лет еще э, интересовался программированием, да, да потихоньку. да, да. да. Э, когда, сколько лет тебе было, когда ты познакомился с Форексом, когда вот пошел в этот дилинговый центр учиться? А, По-моему, лет, Примерно. лет 20, знаешь, лет 20-21. Да. А, то есть я пошел учиться, у меня были такие глаза круглые, там везде виделись деньги. <laughs> <laughs> Вот. Потом а, там вроде как стратегии какие-то были, которые рабочие, и захотелось их автоматизировать, да? Да. То есть э, это вообще мечта, наверное, каждого получить стратегию, которая работает без тебя 24 часа Кнопку сутки, бабло да, там, да, да нажал, раз, нажал <laughs> там. монетки потекли. Да. Вот, а, ну, тем самым я начал а, программировать под MetaTrader. Вот, да. Потом а, была Ninja Trader, угу. то есть платформа уже для фьючерсов, когда я понял, что на Форексе, по крайней мере, через MetaTrader это... Гиблое дело, Гиблое да? дело, да, то есть начал знакомиться с фьючерсами. Там была Ninja Trader платформа, там mm-hmm. уже язык C# Sharp. Mm-hmm. А, то есть познакомился с другим языком, начал писать под Ninja. А, ты по... где-то, то есть, ну, ты сам учился программированию, ты ходил на какие-то специализированные курсы, ты учился у кого-то, или Нет, ты просто я, сидел я, дома, я... читал какие-то мануалы и, и, и программировал? Я купил книжку C-Sharp для чайников. <laughs> <laughs> Вот, собственно, по ней э, познал азы, да? Да. А остальное все есть в интернете. Если ты умеешь искать, да, то да. сейчас в интернете полная информация, Курсы, в принципе. Ну, нужны. хорошо. Э, но ведь нужны помимо навыков программирования, э, вот ты говорил, начинал с Форекса, да, то есть для того, чтобы программировать какие-то сложные вещи для использования использованием объема uh для, для фьючерсов, например, uh да, на низе там, и так далее. Для этого нужны какие-то уже специализированные там навыки, да, э, разбираться в самом, эм, в самом датафиде и так далее. Uh-huh. Вот откуда, откуда знания там, да, как работать с тиками, как работать с, с историческими данными, которые предоставляют э, там, ну, CQG и так далее. Ну, сначала нужно было, в принципе, разобраться в предметной области, то есть это что такое тик, в принципе, да, что такое ордер, да. что такое там позиция, ну и да. так далее. А, для этого навыки программирования нужны. Ты просто... То есть, да. И, ну, это... Ты просто берешь, да, да. И, и как бы смотришь на, на данные и разбираешься. Да, да. Ну, то есть, э, я узнал, что такое ТИК, да, что это вот э, сделка, да, между да. двумя контрагентами. А, потом э, все вообще началось. Э, мы на, узнали, что Чикагская биржа э, выкладывает у себя на серверах э, историю вот этих тиков. Да. Мы написали... Бесплатном бесплат, доступе, да, да, то есть ее можно скачать. Э, э, end of day, да, то есть не в реальном времени, да, а то есть и мы, первая наша программа была, мы э, скачивали, э, ну, софт скачивал данные с шахтовой биржи, вот эти тики, да. и формировал э, распределение объемов по ценам. То есть у нас да. программулина была. А, Которые вы потом использовали, да, эти данные вы потом использовали да, для... Да, это был, по сути, прародитель Атаса, да, то есть это первая программа, где вот эти были... В каком году это было, если вспомнишь, примерно? Наверное, в 2008. Восьмом. Угу. Угу. Где-то так. А, собственно, то есть он, программа позволяла просто строить объемные профили. Ну, плюс потом мы доработали, добавили туда кластера. Угу. Вот. Потом это немножко как-то подутихло, и ну, все равно дальше был трейдинг, дальше мы разбирались, дальше мы работали. А, и а, нат, ну, наткнулись на такую вещь, как агрегация сделок, да, для того, чтобы да. узнали о том, что биржа дробит сделки, да. узнали о том, что, ну, вернее, идея пришла о том, что эти сделки можно обратно агрегировать, да, для mm -hmm. того, чтобы получать э, исходные сделки, да, то есть mm -hmm. эта идея, в принципе, зажгла, э, ну, и, со со соответственно, опять же, был сначала сделан индикатор для NidiTrader, который там агрегировал эти сделки, mm -hmm. потом э, индикатор, который визуализировал эти сделки, э, потом пришла идея сделать свой сервер, то есть независимо от NidiTrader, чтобы сохранять э, историю, да, данных, mm -hmm. сделали сервер, сделали клиентское приложение, и таким образом, шаг за шагом, шаг за шагом, э, вот мы дошли до ТАСа. Э, такой вопрос. Э, скажи, сколько примерно зарабатывают, могут зарабатывать программисты в России? Было бы интересно сравнить уровень зарплат программистов там в Испании, в Латинской Америке, например, и в России, там, в Украине. Ну, во-первых, как и везде, зарплата зависит от уровня, да? да? То есть есть джуниор, есть там middle, есть, ну, то есть некая иерархия, да? да. То есть в принципе, джуниор, а, то есть это такой начальный, а, начальный уровень в районе, ну, в районе 500 евро. 500 евро. Да, 400-500 угу. евро, да? Да. И дальше уже э, идет... Э, ну вот какие-нибудь топовые программисты. Э, программист... Где-нибудь в банке, например, да, или может быть в каком-нибудь... Ну, программист с таким, с хорошим уровнем, да, да. зарабатывает примерно 15 евро в час. Да. То есть Соответственно, это в районе 2000 евро в месяц, да? В месяц, да. Ну, ну я понимаю, что это не предел, да? То есть это это не бы... предел, да. То есть есть и гораздо более высокий уровень зарплаты. Опять же, зависит и не только от уровня а, знания языка, да, от, от уровня там коммуницировать, от уровня, от умения работать в команде, а, умение, от знания какой-то конкретной предметной области, да? Вот смотри, кстати, хотел тоже спросить, э, какие языки программирования востребованы на сегодняшний день? Вот если человек хочет заниматься, не знаю, там, э, программировать э, каких-то роботов для трейдинга, например, mm-hmm. да, или хочет работать в банковской сфере или какой-то сфере финансов и экономики, да, mm-hmm. На твой взгляд, какие сейчас наиболее, какие тенденции есть, а, на что ну, имеет смысл? Вообще, если в целом говорить о программировании, да, есть тенденция на веб-разработку. Да. То есть сейчас все этим повально э, заняты, да. Но если говорить о сфере, о сфере трейдинга, да, то э, я думаю, это C-Sharp и Java. Угу. Вот. Но ATAS э, написано на C-Sharp, и ну, я думаю, что C-Sharp это лучший язык <laughs> для, для трейдинга. Ты сталкивался в работе э, с искусственным интеллектом? Какие-нибудь у тебя были опыт, да. опыт какой-то работы, для написания, не знаю, каких-то алгоритмов и так далее, для трейдинга. Да, ну, э, мы пытались э, написать робота, да, на основе нейросетей. Э, то есть, суть в чем, мы ему подавали на вход некие данные об объемах в том числе, да, то есть какие-то данные о свечках и так далее. Он обучался, обучался на большом массиве данных, и потом Э, искусственный интеллект, нейросеть запускаешь на реальных данных, да, с которыми он раньше не сталкивался. А, чтобы вот. он торговал, да? Да, чтобы он, да. чтобы он уже принимал торговые решения, торговал. А, в общем, итог этого эксперимента был тот, что он просто отказался торговать. То есть он, то есть он, он а, решил для себя, что... Слишком сложно. Не-не, что э, меньшей, э, большей, большей, большая прибыль будет э, при условии, если ты не будешь торговать. <laughs> Вот, да. <laughs> вот, И отказался просто торговать, да? То есть да, да, он не совершил ни одной сделки. Ну понятно. То есть он, такой вывод для себя сделал. Ну понятно. Слушай, а что касается э, разработки платформы, угу. э, над чем конкретно сейчас работает э, команда программистов Атаса, угу. э, какие улучшения, какие, возможно, изменения увидят э, пользователи в ближайшее время? А, ну, у нас вообще есть, э, грубо говоря, три направления разработки. Первое, которые ведутся на данный момент. Первое э, направление – это а, переделка внутренней архитектуры, да, но это пользователи особо не коснется. Угу. Второе направление это переделка э, интерфейса платформы, а, то есть э, скоро будут разные, грубо говоря, обновленный интерфейс, в котором угу. пользователи смогут э, там объединять окошки, будут это линии, очень крутая штука. да, будут линии, которые одновременно могут двигаться на разных таймфреймах, на разных О, графиках. Меня это столько раз уже спросили <laughs> да? испаноязычные вот, пользователи. То есть мы над этим работаем. Что еще? Вот, да э, еще есть фишки. После этого планируем симулятор торгов, то есть mm-hmm. можно будет выбрать какой-то диапазон дат, запустить э, кнопочку play, грубо говоря, установить скорость и будет, будет проигрывание марки данных, и то есть mm-hmm. можно будет э, можно будет тренировать свои навыки. Э, что касается крипто-версии платформы, есть какие-то прогресс в этом направлении? Прогресс есть, то есть мы сейчас работаем в основном... И главное, если, главное если, если заинтересованы, то есть, ну, сейчас как бы биткоин находится в такой фазе да, немножко, да. то есть есть, на реально народ, который интересуется, да? Есть народ, э, то есть, хотя основной хайп вроде прошел, да, но, да. А, но тем не менее интерес очень большой, да. и поэтому мы тоже много сил э, вкладываем э, именно в крипто криптонаправление. Да. То есть мы сейчас работаем непосредственно над э, добавлением основных криптобирж. Да. То есть мы добавляем криптобирж, добавляем... Там их же куча, да. Фига, ну, там, да. Хотя бы 20-30 надо добавить. Кстати, хотел сказать, что э, пока еще платформа э, CryptoAtos находится на стадии доработки, она, э, если не ошибаюсь, поправь меня, если я да, она не бесплатно. прав, она пока бесплатно да, распространяется, да. и кто хочет, может Э, ее скачать и попробовать. Да, то есть там полный функционал, э, берешь, скачиваешь, пользуешься бесплатно. Да. И насколько, ну, я пробовал там, игрался, э, вот, к реальным торгам не подключал, но подключался к битриксу, по-моему, подключался mm -hmm. и пытался там это самое. И я увидел, что есть возможность в, в крипте видеть кластера. Ну да, да конечно, кластерный да, объем да, да, в, да. в свечах. Скажи, как это технически реализовано? То есть каким образом, насколько, ну, насколько я знаю, угу. на сегодняшний день э, биткоин-биржи, ой, ну, всякие крип- крипто биржи, да, они не транслируют э, этот объем. А каким образом? В целом, э, любая, никто из бирж, э, даже фьючерсные, не транслирует кластера. То есть как, да. как все работает. А, биржи или поставщики данных, они транслируют тики. Да. Тики. А, это тик, э, у него есть цена, у него есть объем, у него есть направление, это покупка или продажа. Угу. Вот мы подключаемся к каждой бирже, а, и эти тики сохраняем у себя на сервере. Угу. Вот, э, соответственно, дальше по этим тикам мы строим э, кластера, то есть строим распределение объемов, строим там бигтрейды, строим какие-то агрегированные сделки и так далее. Угу. И таким же образом, да, я так понимаю, это на, на, на крипте тоже Да, да, да, да, на есть... крипте абсолютно аналогично. Ну вот это очень круто, то, что на самом деле можно видеть кластерный объем. То есть mm-hmm. я, даже, я даже удивился, то есть я думаю, что будет функционал, но когда я увидел как бы кластера, думаю, круто. Слушай, и эм, последний вопрос. Э, расскажи про какую-нибудь эм, э, прикольную фишку, которую э, ну, которая, разработка которой ты гордишься. Может быть, какой-то индикатор, какая-нибудь, какой-нибудь ноу-хау, Э, мы говорили с тобой о, ну, Big Trades. Ну, Big Trades такая распространенный индикатор, который, в принципе, э, ну, и мы используем тоже в торговле. Вот, про него, в принципе, юзеры знают. Может быть, есть какой-то индикатор, который не настолько популярен среди пользователей, но ну, тебе, на твой взгляд, он как бы заслуживает ну, большего внимания. Есть не, ну, индикаторы, э, очень много, во-первых, у нас авторских индикаторов, да, тоже Big Например, Trace, Big Trades. Там кластер Search, да, то есть да. это индикатор, который позволяет отслеживать выплесы в кластерах по там очень много настроек, можно любой паттерн, грубо говоря, кластерный задать в него и получить э, информацию. Есть индикатор интересный динамик Levels. Что он делает? Он э, показывает, как изменялся максимальный объем в течение времени за указанный промежуток времени. Ну, то есть, да. если там, к примеру, выбирается месячный э, период, да, то индикатор показывает линии, где был э, максимальный объем в том или ином баре. То да. есть мы видим, как деньги переливались там с одного уровня на другой, на третий или там обратно. Mm-hmm. То есть э, ну и мы уже видим, можем видим открытие-закрытие цен, да, то есть э, в зависимости от, от предыдущего закрытого объема, правильно? То есть мы видим перемещение, видим закрытие цены. Да, ну то есть э, видим э, график, видим, где был максимальный объем в тот или иной момент. И Mm -hmm. это, в принципе, дает понимание, где были деньги, да? Если я э, хочу написать мой собственный индикатор, Mm -hmm да, э, или робота. Я могу это сделать? И если да, то каким образом э, заставить его работать с платформой ATAS? Робота это... пока ты не можешь написать, можно пока написать э, индикатор. А, для индикаторов у нас разработана API. А, кстати, основного, основным отличием API э, от конкурентов, так скажем, да, да. в том, что а, посредством API а, пользователь может получить, опять же, данные об агрегированных сделках, во-первых, этого, то есть ему не надо придумывать свои алгоритмы агрегации, да, он сразу может получить агрегированную сделку и как-то ее обработать, как-то ее mm -hmm. вывести, то есть если у него какие-то есть свои идеи, да, можно получить информацию о, о содержимом свечи, да, то есть о содержимом кластеров. А, ну, давай просто, mm -hmm. чтобы было понятно, а, обычно биржи э, транслируют только открытие, да, закрытие, high-low. Да, обычно... А если подключаться через API от да, то помимо да. этого мы можем еще... Да, получаешь открытие-закрытие свечи, high-low, а, общий объем, дельту, bid ask и видишь по каждой цене а, в этой свече, какой был бит, какой был ASK, какой объем, сколько там трейдов и так далее. Ну, то есть ты получаешь реально гораздо более детализированную информацию, да, да по каждому... Да, да. Ну, как бы внутрь свечи смотришь. Не четыре параметра, а да. да. Э, каким образом э, есть какой-то, существует какой-то мануал, то есть где, э, где пользователь может прочитать а больше об API а и если да, хочет конечно, попробовать? есть мануал, то есть там описаны основные На русском, функции. английском? На русском, на английском. На английском есть? Да, да. Мы его прикрепим, да? Тогда Можно, это самое. Да. Если Тебе только надо будет ссылку мне прислать. <laughs> И мы закрепим ссылку на этот мануал в, в описании к видео, если вдруг кто-то увлекается программированием и хочет попробовать э, написать какой-то э, свой собственный индикатор, да, э, использовать те данные, которые представляет АТАС, то как бы ссылка, ссылка будет в описании. Да. Эм, может быть, что-нибудь хочешь <laughs> пожелать подписчикам канала? А, пожелать? Да хотел бы пожелать э, ясной головы, <laughs> э, смотреть именно на в трейдинге смотреть именно на те вещи, которые, э, которые являются источником да, движений. Потому что я как-то видел даже торговую стратегию, основанную на движениях Луны. Понимаешь? движениях Луны? Да, да, там от лунной фазы зависело там тренд, знаешь, там чуть ли не магия. И есть же люди, которые в это, в верят, это верят. Да. То есть, а в трейдинге что? В трейдинге важно избавляться от иллюзий от своих, да, от, э, от неправильных э, толкований. То есть, и мы стараемся а, с помощью Батаси стараемся отображать именно актуальную информацию, которая должна влиять на, на движение mm на самом деле. Mm есть... Ладно. Mm Все, большое спасибо за sí, интервью. Да. <laughs> Все, увидимся. Bueno, acabo de revisar la grabación de la entrevista y no sé, a mí personalmente me ha gustado. La verdad que yo la he disfrutado muchísimo. pero claro, mi opinión, es muy subjetiva, así que me gustaría saber eh, vuestra opinión también. Eh, ¿Qué tal os ha parecido? ¿Os ha gustado? Em, por favor, dejadme en los comentarios vuestras opiniones para saber si seguir con este tipo de contenido o no. Eh, por otro lado, os iba a comentar que durante la entrevista hemos comentado varios enlaces, eh, los que os comparto debajo en la descripción de este vídeo y también os quería enseñarlos en mi pantalla. A ver, el primer enlace que adjunto en la descripción del vídeo es la web donde podéis descargar eh, la versión cripto de la plataforma ATAS. ¿vale? Le dais al botón de instalar y se instala como cualquier otra aplicación. Eh, siguiente página. Si hay, si hay, alguien que está interesado en eh, desarrollar su propio indicador, aquí está el manual donde está toda la información de eh, cómo conectar vuestros indicadores con la plataforma ATAS. Y por último, comentaros que en breve empezamos nuestra formación sobre Order Flow, que está basada en la plataforma ATAS. Así que si alguien está interesado, eh, que se ponga en contacto con nosotros a través del apartado de la web Contacto. Sin más, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en una semana. Hasta luego.